آه السلام عليكم آه ده الفيديو اللي وعدناكم بيه بمناسبه ال International Coaching Week هنجاوب على الاسئله اللي وصلتنا كلها منكم آه انا coach نائله وانا coach بتول من خبر coaching ومعانا آه، في الدقائق القليله دي هنعرض كل الاسئله بتاعتكم وكل الاجابات وان شاء الله تكون وافيه لكل استفهاماتكم ايه هو ال coaching؟ هو عملية بتحفزك على التفكير الإبداعي وتنمي قدراتك الشخصية والمهنية وبكده تقدر تلاقي إجابات لأسئلة كتيرة محيرك إزاي أعرف إن coach كويس وأحكم عليه؟ الكوتش الكويس بيبقى معاه credentials من مؤسسات آه، معروفة عالميا زي ال ICF آه، دي اكبر مؤسسة في ال coaching ان يكون الشخص ده عنده hours of experience كتير اشتغل مع ناس كتير وان يكون الناس عملت لك ريفيل للشخص ده آه، سواء صديق او اي حد تعامل معاه قبل كده او تخش آه، على ال Facebook page بتاعته او whatever ال media اللي تستعملها بتلاقي عليه reviews اكيد الناس اتكلمت عليه قالت اذا كان كويس ولا اذا كان مش ما اتبسطتش معاه بيحصل ايه في جلسه ال coaching الواحده ال client او ال coachee بيجي لل coach عنده هدف معين عايز يحققه ال coach بيقعد مع ال client يبتدي يتكلم معاه ويساله اسئله تساعده يشوف الموضوع بتاعه من اوجه مختلفه وده بيساعده يقدر يفكر في الموضوع بطرق مختلفه وفي حلول كتير تقدر تخليه يحقق هدفه ده وال coach دايما بيبقى واقف جنبه في الفتره دي لحد ما يحقق هدفه ويبقى راضي عنه من الأسئلة برضو اللي بتجيلنا دايما يا ترى ايه النتيجة اللي استناها من جلسة ال coaching أو من كل جلسات ال coaching طبعا النتيجة بتعتمد على ال client آه، 100% لو ال client متعاون وعنده هدف معين واضح عايز يحققه وراح لل coach ال coach بيساعده ان هو يوصل للهدف ده <clears throat> لكن لو ال client مش محدد مش عارف هو عايز ايه وال coach ما قدرش يساعده ان هو يطلع هدف واضح او يطلع صوره واضحه للمشاكل اللي عنده ال coach يعمل له اي حاجه طيب وايه بقى عدد ال sessions او الجلسات المناسبه لكل واحد فينا في ال coaching طبعا دي حاجه بتعتمد على الشخص وعلى الموضوع اللي هو جاي بيه للكوتش يعني اكيد اللي يغير حياته كلها مش جاي مش زي واحد جاي ياخد قرار سريع في في شغله معينه او حاجه معينه في واحد الرؤيه عنده واضحه جدا هيقدر ياخد قرار سريع ويقدر يوصل لاجابات سريعه في واحد تاني الرؤيه عنده مش واضحه خالص وهياخد اكيد مجهود من الكوتش وهو نفسه هيتعب جدا على ما يقدر يوصل للصوره الواضحه اللي اللي هيقدر يحدد بيها هدفه فكل واحد حسب حالته وحسب الجول اللي هو جاي بيه عدد ال sessions بيتحدد على الاساس ده ليه دلوقتي في اتجاه وكلام كتير عن ال coaching مع آه، ضغوط الحياه الكتيره وزياده المسؤوليات والناس كلها دلوقتي بقى نفسها تعمل حاجات كتير وفي نفس الوقت الوقت صغير جدا ومحدود فدلوقتي العالم كله اتجه بما فيهم مصر لل coaching لانه اثبت آه، في احصائيات كتير اتعملت مع الشركات ان آه، العائد بتاعها بيزيد مع الموظفين اللي اتعمل لهم coaching ايه الفرق بقى بين ال coach والاستشاري والطبيب النفسي الفرق بينهم يمكن في الظاهر ما بيبقاش واضح بس هو في الحقيقه كل واحد وليه منظور مختلف تماما عن الشخص اللي بيتعامل معاه او ال client يعني ال psychiatrist دايما بيبص لل history بتاعك التاريخ بتاعك إذا كان عندك أي مشاكل نفسية سببها أحداث حصلت في الماضي أو مشاكل في الأسرة وبيحاول يساعدك تحل التأثير النفسي بتاع المشاكل دي عليك وبالتالي سلوكك بيتصلح لكن ال coach لا يعني اللي حصل في الماضي كل همه دلوقتي ان هو يركز على مستقبلك انت جايب هدف معين فهو بيساعدك تحاول تتقبل اللي فات وتبتدي تشتغل على سلوكك علشان تحقق اهدافك اللي انت جاي له بيها اما ال counselor فهو موضوع تاني خالص ال counselor انت بتروح له بمشكله معينه واضحه هو بيبتدي يقترح عليك حلول وبيشتغل معاك على الحلول دي يا الحلول دي نفعت نفعت ما نفعتش بترجع له تاني وهكذا ايه الفرق بين ال one on one session او الجلسه اللي فيها شخص واحد وال group coaching اللي هي بتبقى جلسات فيها مجموعه من الناس بتعمل لهم coaching الجلسه اللي هي بتبقى لشخص واحد بيبقى ال coachee او ال client بيبقى جاي وممكن يبقى جاي بال topic اللي عايز يتكلم فيه وممكن بعد شويه كمان يتغير ال topic ده ويدخل آه، topics ثانيه او مواضيع اخرى او اما group coaching آه، فبيبقى لا هي بيبقى موضوع معلن مسبقا والناس بتيجي على هذا الموضوع وما بينفعش ان انت تغير في آه، الموضوع ده اللي انت جاي عشانه من الاول في ال1 تو 1 برضو بيبقى عدد الجلسات flexible آه، في مرونه يعني ممكن يبقوا مثلا اربعه ممكن سته ممكن ثمانيه ممكن عشره لكن في المجموعه آه، او ال group coaching لا هو مثلا ممكن يبقوا اربعه وخلاص ولا مش هينقصوا عن كده ومش هيزيدوا عن كده كمان في ال one to one بيبقى فيه تركيز جدا على الشخص ده يعني ال coach بيبقى مركز جدا على ال client هو لوحده لكن في جروب كوتشنج الاتنشن او الاهتمام بيبقى متوزع على المجموعه كلها